Eh, B-Riders Mountain Bike. Recuerden, en Facebook pueden seguirlos como B-Riders Mountain Bike y enterarse de todos los mejores eventos de la bicicleta en Bogotá, como este, el Yo Elijo Bici del Centro Comercial Gran Estación. Ellos son los B-Riders Mountain Bike. bang till early this morning. sexy Give me the girl you know you got to Give me the just give me the try. I'm not shy. and us some One thing have to tell you it's the reason why I shot the fuck. Give her the love well super fly. <laughs> Alejandro Guerrero, uno de nuestros B-Riders Mountain Bike, nos va a ir contando acerca de las maniobras que cada uno de nuestros riders está realizando. Alejandro. esta ocasión tenemos a Jonathan Camargo, gran exponente colombiano. Este truco se llama Back Circus de gran complejidad, un trance a Circus Can, para lo cual el aplauso para que son los que tienen las bicicletas más grandes, como mi amigo Walter, eh, ellos hacen trucos saltando, como este, que esto es parsi, que significa giro de timón, y es bastante difícil. Y esto que se llama David. por un aplauso. Estos son trucos de alta ejecución, muy bien. ¡Uh! Este por favor, un aplauso para Walker. Un ahí manteniendo el equilibrio la rueda delantera. Bonito Walker, bien atrás Alejandro acompañándolo, mostrándoles a todos cómo se impulsa la bicicleta de rueda delantera. Dominando el piso. Ahí todo el equipo que viene para terminar. giro de 360 grados, busca un panchar, movimiento raspando la rueda trasera, suerte la bici, figuras de fantasía, está moviendo la rueda trasera, vamos a esto pecho para el público, esto es una pincelada, pero Javier vía rondana sabe maniobrar de la mejor forma, no Menopoti, se van hacia atrás, atención que es un truco poco visto, la manera más inusual de usar la bicicleta, para esto quiero el aplauso más grande del público aquí, con el mega truco de Javier Roldán, un